Ага. Що ти це за мною? Привіт. Що тут катаєшся? Зараз йду в міліцію, блядь! А я прибираю, мені за це ніхто не платить. Фотографірую, фотографірую. І пхаю у задницю. Хуя. й на мешканців наметового містечка. Окрім того, що для Але Костя! ще й Сашко. проводив болти! Що, приїде тут бось чи ні? Ні, болти не витримають. Іван, дай підкурет аби здоровлі було. Краще, ніж прошлі роки, типу, що зробили охран... Е, можна поїсти за Готеса! Ми подивимось. Я на даху, я на даху, я на даху, я на даху, я на даху, я на даху. Я на криші, блядь. Які? Так то ще всіх нема. Бля, яке говно йде по цьому телеку. Все ж таки аж початку.